That's for my niggas. Bros, when I'm no longer here, don't worry too much. Cause was a great pleasure to share great moments with you. And don't worry, I will be fine. I will be shining like a star in the sky. Então bloqueia esse jogo eu vou virar Like star eu vou brilhar Eu vou brilhar bem lá nos carros Então bloqueia esse jogo eu vou virar Like star eu vou brilhar eu me Mas eu tô tão alto que já tô com vertigem Não fique triste, se hoje não der amanhã dará Ei, foca no sucesso que eu sei que tu alcançará Diz que é virgem, mas eu sei que é cap Sempre com meus manos de verdade não quer Que eu vou ser o maior, isso é um fato e gravata Ouro na balança, quem corre por gosto não se cansa eu tô mais forte agora me sinto outra pessoa Tava sem norte e agora tô Tentam bloquear Esse jogo eu vou virar Like star eu vou brilhar Eu vou brilhar bem lá nos carros ah. Tentam bloquear Esse jogo eu vou virar Like star eu vou brilhar Eu vou brilhar bem lá nos carros